ajudar jogar futebol. Se inscreve no tá, canal pra tá, ficar tá legal. Fazer um vídeo longo. Vai ser um vídeo longo. Cadê a bola? Pega a bola, Renato, vai. Porra. Cuidado. Vai, vai, joga. Bola, põe a bola, vou jogar. Vai, chuta a bola, rápido. Aê! Quase gol. Fica defendendo ainda, fica aí. Não, eu não posso ficar senão tampo o vídeo. Vai, vai, defende, Vinícius. Chuta, chuta, Vinícius. Chuta. Chuta. Vai fraco, Vinícius. Vai, pra não acertar a câmera lá. Vai, volta. Aê! lá sua vez. Põe a bola lá, para o pé em cima dela. Igual o de novo pra você poder. Isso. E agora chuta. Muito bem. Vai, Vinícius, devagar. Se o Rafa poder defender. Põe o pé na bola, para. Isso, agora chuta. Vai. Boa. Vai, Rafael, sua vez. Para o pé na bola. Isso. Isso. Domina. E agora chuta. pneu. Ah, não! Olha, Sérgio. É Ó, Rafa dominou a bola. E chutou. Muito bem, Rafa. Ah, Certinho. Vou fazer mais mesmo. Então, Rafa defendeu. Ah! Aí, Rafa, pega, pega. É? Vai, Rafa, leva a bola. Isso. E chuta. Boa, Rafa. 哇塞